En el reino de hoy hay pollo bien frito y papas a la franchute. Mmm, delicioso. ¿Qué son papas a la franchute? ¿Eres una papa? Tan seguro como que la tierra es plana.